OK，这个是我我花了大概差不多一个半小时做出来的东西吧。总之，先来介绍一下，左上角这个四张叫做很明显叫做 camera，那它是 3D shaded texture 的 p o l r g o n s 好，反正大概大概是这样念，就是你要你要是选这个东西，你你可以看到浴室你的材材质，比方说这个缺个这个地板这些东西，这个 spawner，然后那个灯。 包括包括那个灯，然后包括这些东东西。但你要你要你要是你要是距离够过远的话，你会看不到它，因为省 <laughs> 资源。有些地图太大的话，这样会太浪费资源。然后这边这个小东西是 player spawn，那顾名思义就就是用来重生玩家的 entity，这个东西叫做 entities 物件。 然后，然后这个是门，它跟缺个相连。只要玩家走进这个缺个的范围，那这个门在游戏就会打开，这样噗。然后这个是 spawner，这个是重生异异异形的东西，它的设定是这个最小只的异形，最好杀的。对。然后这个是灯，灯照亮，这个是灯的范围，从。 出了这个范围之后，灯的光会慢慢扩散，就是像箭头那样扩散出去。这个是放武器的地方，这里有治疗包、步枪、肾上腺素，然后这个类似照明弹还是特殊限用的东西，霰弹枪，然后这个是步枪盒。那地板跟墙的制制作道理其实是一样的，你只要在这边搭一个 floor，这这个就是地板。 只要在那边拉，enter，然后这样就多了一个小平台，酷吧？哦，对了，然后每个搜索游戏，我只知道《战地：时空二》跟《p o l o Two》那那些玩玩家可以像楼梯那样走了上去的高度是三十二，对，所以只要这个高度，玩家就可以像走楼梯那样走上去。那只要高过三十二的话，会被被卡住，就像墙壁这样被卡住。 所以这，所以这边墙壁跟地板跟什么楼楼梯，其其实是没有分的，唯一的差别只有在你套用的材质上面。比方说，我我今天把它套用成贴贴材质，然后这样叠叠叠叠叠叠好几个，就可以上到二楼了。对，过吧。OK，那对，这个门跟缺口相连，只要走进这个缺口，它就会过来。搞定墙壁就是开门的意思。好，现在进入进入啊，不对不对。 忘了讲，这个是前视图，然后这个是侧视图，这个是俯视图，top，side，front，OK，现在来进游戏看看吧。我们这边随便去选一个角，角色。 出来比较，低。要的是让他们生产，那当然，如果生产出来，只这说当年就只能生产，然后只能生产百分之三十类似这样。 就是刚刚说弹药库、步枪、步哨、步哨、提箱、霰弹枪弹药、霰弹枪、步步枪弹药跟步枪，还有治疗包，还有这个是肾上腺素跟这个 Blink Pack。刚刚介绍到的边界在这边，这边是第五边界，只要出去的话就会掉入深渊，因为没办法上来。第六边界，然后这边有有一个 Light。 在头上，角角色头上，这边也也是，就像刚刚说的，只要从那个中心点扩散出去之后，灯光就会像剑神那样慢慢的消消失。那这边就是没有没有灯没有灯的地方是暗的。OK，那差差不多就是这样。